Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Nach über drei, vier ja. Monaten machen wir endlich ein Video zusammen. Und wir gucken uns heute Thai-Pop oder Thai-Rap an. Äh, mit dabei habe ich Mehmet Productions und Hikaru. Und genau, wir gucken uns welche Künstlerinnen an. Es geht um Millie, die wir ja schon so gut erkennen. Ne? Wir mhm. haben zwei Reactions gemacht gehabt und sogar drei auf meinem Kanal. Und featuring Wonder Frame und okay. Yinwa. Ich kenne die Namen jetzt nicht, aber ich sehe schon nach vier Stunden fast 500.000 mhm. Klicks, also krass, nicht schlecht. Krass, ja. Bin gespannt, weil Millie ist sowieso richtig hyped. Ja, die ist. Sie ist ein 18-jährige äh, Asien, Asian Rap Talent. Mhm. Bin gespannt, was die hier jetzt gezaubert hat. Und dann würde ich sagen, was uns erwartet, ne? Let's mhm. go. Okay. Boah, ein Kelp. Okay. So catchy, ne? Mhm. Auf jeden Fall auffällig. Wow. Oh. <laughs> Mit Gurkenaugen. <laughs> Alter, was für ein okay. Einstieg von Millie. Krass. Sehr sicher, warte. Okay. nicht aus mit denen. Oh, oh was zocken die da? Also die Ohrringe sind auch richtig krass, im Schmetterling. Ja, ne, sieht echt krass aus. Da hier noch dieses. Ja, ist auch dieses so, auch <laughs> wie, wie so ein Haken auf zwei Punkte. <laughs> wie so ein ja. Smiley, ja. <laughs> außer Lachen ist, ne? Stimmt. Auf jeden Fall richtig cool. Mhm. Cooler Style. Das sind zwei Jungs auf jeden Fall, man sieht das. Ja. Ich frage mich, wer die sind. Hm, nicht schlecht. Vielleicht machen wir die für diese zwei Jungs. Kann auch sein. Ihre Haare sind richtig krass. ihre Haare sind richtig geil. Wer ist das? Also, falls Sie noch andere Lieder als Schatz kennen, kommen jetzt haben, würde mich sehr interessieren, wer das ist. Wow. Wow, wow, wow. So eher so oldschool gehalten vom Sound her. Hätte hat dieses Blinken. Ja. Auch zu nur einmal ist die so voll süß und dann nach wenn die rappt, dann geht das da. Ja. Als ob ich ja. kennen will oder so. Ja, ich sag, das geht nicht ja. Alter. Die geht war, wie warme Shit. Auch, was ich hier feier, ist auch die ja, Ingesätze. What the fuck, Alter, da kommst du ja gar nicht mit. Ich schießt scharf. Ich muss ihre Reaktion feiern, cooler Outfits die Hause. Ja. Was da so die jetzt hat. Mich echt interessieren, was die gerade gesagt haben. Ach, Hochzeit. Ich glaube, die stimmen jetzt diese Hochzeit. Joe sieht irgendwie ein bisschen traurig aus. Ja. Oh, ja, also die Einstimmung ist auch voll cool, ne? wie die ja. gemeinsam singen gleichzeitig. Hey, what the fuck? Hä? Hä? Nee. Ich ihr das erwartet? Nein. Nein, das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Also, hat einfach so komplett die Stimme so richtig so random. das ist wirklich Jahr davor. ja. Richtiges Aufopfern, oder? Ja. Einfach tot. <laughs> ich rede richtig romantisch, wie sie guckt. ich war so verliebt ich muss sagen, Medis Gesichtsausdruck in diesem Video, ne? Richtig krass, richtig gut. Die ist richtig lustig, ey. Vor allem mit 18, wie kann man so talentiert sein? Ja. Lyrics von und äh, Melody von Wonderframe und Mia. Die beiden haben das dann wohl gemacht, auch noch. Mhm. Krass. Finde ich cool, dass die alle erwähnen. So. Ja, ist echt gut. Ja. Ja, in thai pop ist eher so gewöhnlich, dass sie im Schluss dann noch sein Outro machen ja. und dann noch so, wie so eine kleine Zusammenfassung vom Ganzen, die so ein bisschen zeigen. Geil, amazing. Ja. Also das war echt top, oder? Yes, das war ja. wonderful. Also das ist genau. echt, Millie, muss ich sagen, du bist echt geil. Also richtig Super, krass. super, sehr gut talentiert. Ja. Ähm, ja. war echt nice. Also falls ihr mehr Vorschläge habt zu Type Hop, ich habe schon einige abgecheckt, guckt doch auf meinen Kanal, da sind einige Type Hop Reactions. Mhm. Und, Und, falls neue dazukommen solltet, auf jeden Fall abonniert ihn, damit ihr keins von ihm verpasst. Genau. Lasst ein Like da, schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Genau. Wow. Immer weiter so. Mal gut, ja, dann musst du weitermachen. <laughs> Like nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen und kommentieren nicht vergessen, meine Damen und Herren. Genau. Hab dann. ich alles erwähnt. <laughs> Hast du? Ja. Man muss es nochmal oh. sagen. <laughs> Egal, sag doch nochmal und dann... Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen. <laughs> Wirklich auch thanks for watching and stay safe, stay healthy. Ja. Und wir sehen uns im nächsten Jahr in alter Frische wieder. Tschüss. Frohes neues Jahr. Cheerio, Bitches.